uma, uma coisa de plástico, ele derrete, ele começa a pingar fogo e pega. É. é isso eu acho o plástico ali. Né? ela ligou pra mim, né? Depois que ela mim. é, isso aí, tá vendo? perdoa Liga pra Mas ficou, aí eu desliguei e ela ficou com o Não, se faz isso eu aí pra mim, né? Falei, pensei vou preparar que eu cara de jeito, né? É. Além de arrumar, ainda tem aqui a Não, é só colocar os Eu falei brincando com você, viu? Não falei certo. Pode tomar, que bom isso aí, viu? Eu também sou brincando. É. Mas, é é? mas não pode, né? Ah, tá só, viu? Então, tá linda. Na máquina. Na tarde foi Não, quinta-feira, Matheus. Eu sabia que tá ficava cheio Não sabia? Sabia. Por quê? Quem falou? que Olha, tá o Cício lá, tá no jardim, tá a moda mesmo. Né? da Amanda Moore. Quem falou isso? tá quem mais falou? Ninguém aqui falou isso? Tá. O Romeu vem aqui, né, Rafael? Não, o Romeu tá na cidade. O Romeu tá em casa. Casa não, o Ronaldo. O... Quê? Eu tava no show. Entendeu? Ô, oh, Trabalhar aqui. já também, já, hein? Não pode me enterro, não pode, né? Grava aí. Ah, então pode. Peraí, eu ele estava avisado. Deve estar tá com 90 anos, né? Por aí. Você conhece ele? Muito. Ele era pai de um rapaz que parece que foi até prefeito em Gênero com ele. Prefeito né? em Gênero Então, eu tinha muita amizade pelo velho, pelo filho. Eles, eles tinham... Então, então, e ele, e, e o filho que foi é prefeito, ele vinha muito aqui na Câmara Municipal, porque eu é, também eu conheci ele Um dia é. né? que eu não no sargão na Ara, eu estava no caminhão, estava no inteiro todo. Chegou o carro né? Aí de longe ô, não, não. guarda o povo, não, né? não, mas ele era muito humilde, né? Se ele... Oi! Ah, eu pensei que era assim. Vou pôr aqui. Alô? É linguiça ou chouriço? Chouriço. Mas tudo só é chouriço? Tudo, filha. A cabeça do porco era é muito grande. Era cabeção grande? É. Então, eu fiz o Rodrigo, mas tá não deu muito, sabe? Então, eu, eu vendi um 5, só para a pessoa que chegou aqui na hora, depois não, não dá para me vender mais, Agora né? hum. deixar cozinhar aí. Bom. Não, tem mais. Não tem mais. Mas quando mata um pouco, eu tenho que... Até eu brinquei com o Ronei, falei, nossa, não era para o Ronei chegar aqui agora e o Ronei chegou. Porque daí ele quer ah, que eu faça também três 4 quilos, né? Bom, agora deixar cozinhar. Tá. e depois degustar. E aqui está a beleza desse fogão além Dá gosto. Ah, tá Não é faz fumaça, muito pouquíssimo, muito pouquíssimo. André já está ali. Descascamos as né, batatas. Oh. E todo mundo trabalha. André, essas batatas estão vindo lá de Puyuna, sabia? É? Puyuna? Batata boa, hein? Tá vindo de lá. Ah, eu não sabia, o rapaz descarregou o caminhão, aí eu fui ver de lá. É Batata boa. Tá é Minha Madalena ajudando ali, aprendendo para depois fazer em casa. E é pena que é muito é. longe. Fosse mais perto. Oi. Vai Falar primeiro um desse daí, nós leva pra fruta da pincel. É? Até vai fazer o nosso. Só semana que vem, se der ainda, se fazer, se não der. Não matar um porco assim, É, eu não sei também se vai dar ainda. Nós não tem mais quem mata porco pra nós. Ah, é o, o, menino trabalha, sai cedo. De sábado ele tem as coisas dele para fazer, se for possível, montar lisa. Peraí, deixa, deixa eu tirar o excesso tela. Papai, se ela quiser filãozinho, tem aqui, tá? será que deu aqui, Hum, imagina. Vai do quilo, né? Olha, a Raíssa você tá pro sol. Tá vermelhando, pode sair do sol, tá? Será queimada já. O sol é bom ali. Ai, ai. Pronto, a partida vai cair na cadeira, Entendeu? Entendeu? Cada um mexendo um pouquinho. É. Aí vai mais. Uhum. Aí vai dividindo a, a tarefa. É. Como que ele vende? Põe na lata? Hã? Põe na lata depois, meu amigo? Eu acho que eles separam em lata sim, porque eu já vi eles fazer a separação e deixar lá. muita gordura. Oi. Vai lá. Sem ela ou com ela? Aí você deixa, depois que cozinha, deixa escorrer por quanto tempo? 25, 24 Ah, depende, né? né? Ah, se estiver bem sequinho. Ah, então. hora mais ou menos. Se for comprar por quilo uma dessa, deve estar o quê? Uns 18 por aí? Hum, eu nunca vendi. Ou mais, né? Eu nunca vendi. No preço que está a carne hoje, não, não admiro se for mais, não. Vem aqui que eu lavo. Não, mas... Ah, se não tiver até a viu? Pelo amor de Deus. Você não conheceu, ou aqui não tiver até mais. Só vou cortar linguiça, acho que é coisa boa. Essa linguiça a senhora que fez, Não, não. Peguei com a Não, eu não, a sei e o Rui. Foi feito aqui, né? Você sabe o que eu fiquei com raiva o que eu estava fazendo? Mas foi feito aqui, né? Foi catar laranja porca. Ele pegava de um em um e catava. Tá não, não, ele tá no mercado? No mercado. Tá certo, fazer isso, tá errado. Tá errado, mas certo. Foi outro não leva. É, tá errado isso daí. Bota lá, velho. Fazendo o que, Madalena? Botando limão no quê? É fácil, eu é duro quem tem unha. Então, ah, não, fácil? É. Ah, onde, eu, <laughs> onde, eu vi, né? onde eu vi uma velha no Odeão. Eu já vi coisa. Ela falou pra moça, eu quero um quilo. Não, moça, eu quero um quilo, já falei, um quilo só. É, olha, já tá bem. Ah, agora se bobear queima, né? É. Tem que... Perdeu o ponto, você perde tudo. É. Eu lembro da minha finada avó. A minerona ajeitada pra essas coisas, rapaz. Você fazia? Pensa numa é mulher prendada, que era minha avó. É. Por isso que minha mãe veio assim, do mesmo jeito da minha avó, minhas tias. E a Madalena Gilson, ela é filha de mineiro também. É filha de mineiro? É, e vieram a minha mãe, minha sogra, toda a família vieram de Minas do pau de arara. Hum. Então, Entendi. tivemos o privilégio de nos conhecer quando criança hein? Não é à toa que ela pegou o jeito da mãe, né? Uhum. Isso é bom, né? Tem que lá. Confere aí. Dona Nery vai dar comida pros porquinhos, que beleza. Eita alegria. cachorro junto com o porco é uma festa só. Dá tchau, pessoal, agora, hein? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Tchau pessoal. Vai ficar com Deus. Tchau, Platão. Tchau, né? obrigado pela, obrigado pela apresentação aí do, do Good Gudiguinho. Gudiguinho. Vai com Deus. me Dá um abraço do marido lá por nós. Tá.